今ねサンは今タバコを吸ってますこっそり後ろからとらかそうと思ってます今ブラブラしてますシ面の散歩中ですシーマン今来てますシーモンか C 名、はい、西門散歩中ですはい散歩中です当然当然，因为避免咱台湾这个本湾要好食无撇步啦，所以只用台湾的古食做拉米才好食。台湾のおにぎりです。はい。ずっと日本に 言いながら食べたかったもので、ね、やると食べたい食べたいって言ってたもんねはいやっと食べれたって感じ嬉しいですこの大きさですよ、うん、いくらですか25元なので100円です100円もしない、うん、そう中に他のお店だとこんなに大きくないですようんねコンビニもすごくちっちゃくて高いですねね、はい、もち米だしねこれねわあじゃあ食べよう 中に何が入ってま入ってますかゾウさんあと、うん、お麩みたいなやつあ揚げたねなんていうのあと魚とか、うん、いろいろ入ってるよね本当にそうそうそう、うん、美味しいですはいじゃあ食べてみましょう食べましょういただきますいただきますこの味 あこの味だねうんやばいすんげえなんか今昔の思い出が蘇ってきた揚げパンもカリカリかなあそうそう揚げパンねわかんないよね落ちたあ落ちてる落ちたすんげえボリューミー 今台北のコーヒーショップです、うん、舞さんと一緒に来ましたはいまあ、ここでまたゆっくりねまったりとお話ししましょう、うん、コーヒー取ましょう。じゃあコーヒー取っちゃいましょうコーヒーね舞さんからのおすすめなので <laughs> はいコーヒーあとラテミルクティーはいミルクティー 前さんはホットドリンクこれはあまり移り良くないといや大丈夫大丈夫ホットですはいホットですはいあありがとうございます、うん、うん、じゃゆっくりゆっくり話しましょう、はいはい、はい、今日も一日終わりました、はい、早いですねあっという間虹色の前さん前さんカズさんそうそうそう前さん お会いしてねなんかいろいろね、うん、台湾の、うん、話をたくさんしました、ね、うん、台湾のお話をたくさん聞いてねまた勉強になったねそうそうそうすごく勉強にななりましたね物知りの方でねそうです、はいうん、有名なブロガーさんなんでね、はい、後で下にテロップ出しておきます、はい、後で皆さんねご覧ください、はいうんはい、じゃあ今日一日どうでしたか 今日もねあちこち行って大変でしたけど、まあ、充実した1日を過ごせてねよかったねそうそうそうね明日は多分最後の日になるんですけど、はいうん、また楽しみたいと思いますね天気だったらいいんだけどね、はい、今日で6日目ですはい明日帰るねああちょっとか寂しいむっちゃ寂しい今日は全く予定が なくて会う人もいなくて、うん、なので、うん、もう気ままにねブラブラしようかなと思ってます今ねサンゴは今タバコを吸ってますこっそり後ろからドらかそうと思ってますおはい、やめろイエーイ大成功です 下打ちされた舌打ちされたあ今台湾の北の方ね淡水っていうところに来てます、うんはい毎回ね台湾に来ると必ずここに来ますよね天気は吹いてる今日ちょっと曇ってますでもねやっぱし来るとね懐かしい、うん、変わってないねそうだね、うん、ちょっとこの周りがね、うん、あの屋台がずらっと並んでるのね ちょっとぐるっと回ってみるはい、はい、じゃあちょっとぐるっと回るとこっちわかるかなフード屋台が並んでる並んでます、うん、食べ歩きしましょうはいはい I've always put my feet wherever I want to Before I saw who I could be Kept thinking 晩ご飯でご飯キャベツ食べましょう軽く食べましょう食べましょう、うん、はい 今屋台に来てますずっと食べたかったものを発見しましたずっと探してたもんね何ですか中国語で言うと、えうん、英語だとボックスワップ早く食べたい食べよう食べようとりあえずこの感じです パイヤ牛乳じゃあまずまずサムに飲んでもらいます大きい一口大きいあ懐かしい と食べ歩いてますはい歩いてます台湾のホットドッグ下の方はそうそう下の方はもち米上の方はソーセージ台湾ソーセージはいもち米でソーセージをこうやってホットドッグのようにしてねそうですね下の方に先に食べてもらいます、いただきます どうですか美味しい、はい、明日帰国なんですけどはいなんか調子ぶっこいてねたくさん買っちゃったいっぱい買いましたよ今はね二人でねどうやって持って帰ろうかってね、うん、全部サムに任せるサムのものものばっかりですから、 <laughs> うん、紹介しますねね紹介しましょう はいはい後悔あ入るね持ちますはいはい例えばとりあえずねあこれは <laughs> ウエットティッシュねでこれはワセリンのボディクリーム2つとあこれもローション クリーム状のローションね、うん、50元、200円くらいで買える洗顔フォーム、うん、でこれは、まあ、日本でいうニベアみたいなやつねクリームとこれは皮膚の薬ちょっとサムはね皮膚が弱いんでね、うん、ずっと台湾にいる時からこれ使ってました結構効果あるんでね買っちゃいました1個だけ。 あとはもう全部食べ物です帰る前にちょっと片付けましょう片付けましょうと思う、はい、一番一番はもうこれね、うん、台湾プライトそうですうんなんかこれでねなんだろう一歩成長したかなと思う自分でなんかね、うん、はい ようございますおはようございます今日は帰国します、うん、はい、はい、とても早いですねもう最後日本へ帰る前最後の朝ですねあっという間だね、うん、1週間ってね、うん、寂しい、うん、今今ホテル出て空港に向かう途中ですはいそうですはい降りる駅を間違えました、はい、 <laughs> で結局ね ここ空港行きの電車があるみたいで、はい、逆に助かったねねなんか行く距離逆に短くなってすごく嬉しいです、うん、台北駅からあの空港へ行く電車に乗るために、すごく歩くんです台北駅ねバカでっかいからねバカでっかいです本当に、はい、うんむちゃくちゃ歩くから毎回ね使う時はいっぱい歩くから疲れるんです、 チェックインします。はい、チェックインします。バイバイ台湾。さようなら台湾。また来ますね。また来ようね。はい。 when I